Mám rád tvé paže bílé, mám rád ty krásné chvíle, já mám rád léto s tebou. Zaspívej nám nějakou písničku. No, za chvilku. To za chvilku. Tvoji tvář, tak si říkám, svět je nádherný. Mám rád, když pole zlatou, chvíle, které srdce zmátnou. Já mám rád léto s tebou. Čas prázdnin právě začíná, škola se zavírá, a já teď smím prožít léto s tebou. Jo? To by ti bylo líto toho bíláčka? Tak co to je, Lukášku? Bíláček. Kde za naše? Tam tak u lesa. U lesa? Říkáš bíláček, jo? Bíláček. Hmm. Hovorím po slovensky, já nehovorím. A už spát. Prosím? Ahoj. Ahoj, ahoj, bíláčku. A že slyším tvůj dech za sebou a že líbám tvoji tvář, tak si říkám, svět je nádherný. Mám rád, když pole zlátnou, chvíle, které srdce zmátnou, já mám rád Let us step out. Let us step out.